سلام علیکم فرحت اکبری هستم خوش آمدین با channel تیک تیوی افغانستان قبل از اینکه برنامه را آغاز کنم میخوایم یادآوری کنم دوستایی که channel تیک تیوی افغانستان subscribe نکردین اگر میخواین ویدیوهای بعدی ما رو miss نکنین پس لطفا channel تیک تیوی افغانستان subscribe کنین امروز هم طبق معمول ما به از فروشگاه های شهر اومدیم که اینا وسایل برقی را به فروش میرسانند و این وسایل برقی را از کمپانی ارتل وارد افغانستان میکنن میخوایم بیشتر در باره از این وسایل برقی معلومات بگیریم و اینکه چطور اینا کمپانی ارتل انتخاب کردن تا محصولات وارد افغانستان بکنن میخوایم معلومات بگیریم پس با ما باشیم کمپانی ارتل در سال 2011 در ازبکستان تاسیس و بنیادگذاری شده که ما در یک سال در افغانستان مستقیم جنسی آوردیم در کشورهای اروپایی حتی نمایندگی ها داره که مسئولش در کشورهای اروپایی هم نیز خریداری میکنن و همچنان مسئول جدید که وقتی وارد بازار میشه مستقیم ما برشان فرمایش خود روان میکنیم و به زودترین فرصت به بازار افغانستان ما وارد کرده میتونیم خب، ازبکستان به ما هم سرحد است میتونیم از طریق زمین بدون کدام مصارف گزاف ما وارد کنیم خود کمپنی ما ورکشاپ شام داریم در که خود انجینرهای بسیار مجهز داریم و همچنان در تمام product ما یک سال warranty داره و خدمات پس فروش دارم انتقال در منزل تمامش مربوط به یک امی کمپانی میشه و همچنان این کمپانی هر است تمام محصولاتش مصرف بخش A plus است که پایین ترین مصرف برق داره و همچنان میتونید محصولات ما از نزدیک دیدن نماین و همچنان میتونید در سایت ما برین ارتل در تمام خصوصیت ها و کیفیت هایش و رنگ هاش برتان میگن چون ما در مزار شریف در هیرات فاریاب جوزجان جلال آباد نیز نمایندگی فعال داریم که تمام مسئولیت ما نیز میتونید از نزدیک دیدن و خریدار نمایند